Sedang olet rasak eh, hari ni aku suruh dago ni. Oh, muka kita duduk dari dadah ke? Eh. Cakap duduk saja, mitok lah nung peraya dia mari, nunggu kedai mari. Mba, apa? Aku nak, cik adik. Nak minum apa duduk sini? kita bukan nak minum, nak makan. Biarlah tak ada ikan kering pun dengan telur ada daging aja Tak bodoh, kita tak milih. Biarlah tidak mahal murah pun tak apa. Jatuh senek weh cengkak. Kau yang radio, saya. Apa? Adik. Nak minum air gapo ini? Nak makan air nas gobing. Dah lagu mana nasi gobing? Ambo tak lagi dengar lagi air nas gobing. Itulah, puluh lima tu. Orang tak panggil nas kobek, eh. Panggil aku mana? Orang panggil singa be. Tagak dia ni. Malu kau orang pergi buat apa lagu tu, eh. Sain! Sain! Kau beri apa, Mak? Ah, pustaka apa ni? Ambil mak kita tengok lah. Ustaz dikir bagak ni tak Saya tengok dia Aku duduk rasa ya lah Doh ni sebab tepek kau ni ni Baca apa ya? Aku tak boleh sakni. Aku tak pas dua kara bak baca. Nunggu lain aku lulus belakang dua kara tu aku tak lulus. apa dia Baya? Pernama nulis dua baca. Oh berat Baya. Tengok saya. Sebab mumpak lagu ni mu lah. Ah, biar mau baca. Ah, malam ni suka kita pergi tiga orang ni. Tukar lagu mana ni kita kena tato bukan kena tato hari ni kita pergi tengok DK Barak. DK Barak pula penyanyi termi soho kena tiket kau tiket pula lo lah masuk ya ada tubik ada tubik dah panas lah ni Baca lah Hari ni uh, penyanyi terkenal jalak orang perempuan nama Adik Wani. Seorang lagi, seorang lagi. Takkan ada orang jatuh sekali kalau ada orang kita nak nyanyi orang jatuh pun ada. Oh, ada kita minat dia. Siapa dia? Mau kata dari. Bukan mau kata dari. Darak ni. Siapa dia? Kau ke dia saya ni? Apa dia ni? Ah, biar mau baca. Nampak tak boleh duduk kau biar kali. Hari ni penyanyi kita pemula ialah Adik Waning. Badu Romli Kapul eh, Romli Raja Laut Selagi ha nyanyi ha, Orang perupa Azrin dan juga you Hai Gapa dia memang Aku nak tanya mu ni Gapa dia Eh mu kata badu tu pada mana Jangan jangan ah, kena ke badu saya aku juga Aku suka lah. Bapa? Oh, badut tu gak saya. Ye nyanyi lagu beruk gak. Aku nunggu nyur nak sedap. Ada saya. Badut tu ada. Saya ada. Ada. Awak yo. Kita ni siapa dah muka itu ni? Oh, dah siapa kak? Kita hijau pun kita pakai beli tiket ya. Bayar ada duit. Ada juga. Sikit-sikit. Berapa sikit? Aku ada tiga keping sekali hak kau ni. Oh teka iya tu. Tanya saya. Teka ketua berapa? Teka budak berapa? Tanya lah dulu, tanya dua kara. Hei. Ha, lawa kita ke bagi tahu ah, tahu eh, tak pernah Kita ke kepala berat, kita tanya demo ni kita bagi jaga pintu muka pintu. Tempat di ke ni lah kemana mana demo nak main caca-caca masuk dak. Jadi kita nak tanya demo ni. Tiket berapa? Okey, tua tiga rial eh. Budak? Budak lah ni tak maha weh ya. Wah, no mahal budak ada ke tua. Kau ke dia eh. Ada kita masuk kita sudah beri tangkap dah masuk dalam. Ha, ada dia dia dia, dia belakang. Oh ramai kat dah weh. Okey. Duk dia mak. Aku sepuh aku gaji tengok ni hodok cacan. Mana? Ni hodok cacan tak silap aku jadi apa nama ni juru heboh apa? Uh, ah, juru acara. Ha, dia kita dengar. Kita dengar ala-ala kita ala-ala panggil ala-ala panggil benar-benar benar-benar bahasa ah, ada ah, dia ada ah, dia ada ah, dia kita jepuk kita jepuk kita jepuk penyanyi kita tidak disikir lagi dari Malaysia dari Malaysia badu badu sepuluh lagu sepuluh lagu sepuluh lagu sepuluh lagu lagu bro lagu bro berat dia berat dia siapa dia jadi juru heboh tu uh, orang Soho lah tu ni eh. kalau kita tak sahur tak boleh jadi DJ Soho apa sepumu tu penuh pelak gitu jangan dikata Pak Rahman jangan dikata Hmm, hmm, hmm. Nak dua tiga orang ni ada. Eh, hey, Sa'i. Mari kejap. Dia beri Aku nak kacak kau belarang mana ni. Aku nak beli berubah kera Nya kerak ekor Ekor tak sekerak lah Pendek pun Kepang kera kudu Ah, kena tanya abang mak lah Sebab beruk ni Abang mak abang ya Jual beruk Beli beruk Jahat jatuh beli Hak betina Dumuh tak boleh duduk Hari-hari Kini naik ya weh getah maha ha? Arak kau beruk mau jual aku tak makan darah lah Naik nyos sepohong Beli tiga butir lari turun Cara kau beruk lari Sama hari suta Kau dia Dah pun beli beruk luar no say Padu dok blebe Oh beruk boleh ke tu Boleh ke mana memang Aku beli Hotel diri aku mula Sungguh Hotel dirimu kau dua buruk mak tentulah beruk dengar kero tu lain panggil beruk eko pano uh, uh, kero eko panye keturunan dia atas pokok kayu kaya susah nak pero jenis beruk tak makan ubat wano sama mau royak beruk ni boleh beli eh. aku rela jual kobek bini mak aku kata boleh kemerukmu ada. Lah ah, buruk pun lep ada. Sungguh. Bemak beli mana buruk pun lep? Oh, buruk ni kak. Tu tinggi koyak ni. Kepapa, bagi ni nyok. Tu es lagi ni. Ah, molek lah aku tu tak tahu kena molek lah memang. Malu eh, korang. Sangat kecek ke tu lalu. Ha jenengah pada duduk bebel Mana sangat beri beru Sadak you Pada kata English lah saya Bangun pagi-pagi beru Amba minta nak makan Orang kedai kopi Pakat tu jaro gege Beru lah batu Datai boleh lah nyam kece Beru tak sedih uh -uh, Ceritik pada tu eh Selaku nanti beru ni nak malu tu eh Kau katok mampu Mari pula saik weh Dia minta bisnis royah 30 riyak aku beli ni Haa Royah kabiyah ke juga Aku tak tahu Kena kerja apa dengan biyah lah Eh biyah Badul berebek beruk ke apa ni Jadi dia berebek beruk Naik dia pada beruk Aku dah tahu ni Muka sama wakil kau belakang Haa memang dah tahu dia bagi penuh nombor Penuh nombor ni tak sedap dengan sangat kepala keren Orang okay, kata gak ngerti Naiknya paling moden Nyostane tak habis lagi Karalah turun Mak berulah di umi Ambola ngepu Ukah oh, oh, oh, naik sendiri Oh jatuh stande Orang okay, lain perut beruk Bawa lori bawa pek lah, Datang orang royah jual kakun Tak mak dumi aku naik sendiri Malu aku Malu lah dia ada guru Kini lah koyak saing lah Saing Kenapa dia punya kau? Tukar tak sudah beli beruk lah Tapi kenapa dia? Baik mau beli anak itik boleh makan telur Eh, tak boleh malah kau mak Beruk ni beruk ruga mahal ni Agak saing kecek aku mahal Boleh kerja di pokok tu Memang, memang Tunggu dia Memang beli mana beruk ni? Oh, beruk tak tinggi aku pergi gua lah perut ni ngak Kedak kopi minat air sok mau pupuk minat air ngak petuk tiga aku Nama hereng ngoti ya memang Jadi buruk rima ke kedai kopi Bukan buruk makan kedai kopi Buruk dulu waktu eh dalam kedai kopi Gila Pegolah buruk kena tahu cai cai cara Kalau dia putuh kita perempuan dengan telur kalau tak tahu ah Itu nasi jago Kekoh palut tu oh, oh Jalan kaki tiko. Beke, tak ada waya weh Hak menjual hak ni Bahaya palut tu aku pak lagi Duk ke bekir ya Gila ya, ah, eh, mana mu ke bekir ya tu Ah, girile, tu Girile mana mu Ibu dia mau budak ni Sama dari mana lah Sekarang beli ni pun Nampak tak apa nak masuk tu weh ke sebenar Jangan buat kaya gitu weh mak Sebab benda ni Sebab kira-kira weh mak ni Tiga bu Buruk ni ya Tampak lagi tua kata doh Main popok bodoh ni Kedasar kau tak jadi buruk do Bapak pun mak kata gitu Oh tu pekak ekor kita panggil buruk ke panggil kau ekor kudu Weh malu korangnya Jual beruk beli beruk Bahagia terbeli hatinya Duma tak boleh duduk Hari-hari kinaiknya Ni baru teruk Moga kita orang susah Ambo erek beruk Bini rumah norek kita Biarlah tak eh. Aku nak buat cara pula eh Orang kata lah ni Boleh perak kambing untung besar Besar kuat nak no, Abidung uh, ah, Sebab kambing masa tak utuh besar lagi Dia kena berok, berok kapa terbang hmm, Kapa terbang tak berok, saya malu kok Jatuh stand dek buat CD ni saya Ah, kaya orang tak pun belakang ni Nak ubah cara, nak tukar alam mega Nak cari kambing, boleh pak lima belah ekor Kambing saksi dia orang kata murah rego Kena hak curi dalam jara Nanti ni jahat tak habis-habis Beruk dah tipu Kami curi menjual kaku pulak dah Celaka sungguh Tipu lagu mana tu Sejak kau dia lah Sebab badu tu Biar tak tahu dah Bapaknya badu tu nak boleh kerja tu muk dia ni kau hapuk dia Tak takkan dah muk dia muk dia pula pelik tertino cik dia tu jatuh heh ha, tu dia susahnya kerja kita hidup orang kapung payah kira piara kalau tak ada nasi utuh minta doa maha kuasa nak sambung nasi utuh tak kira siapa hidup kita gadis di kapung